que contiene se atribuye a un estado francés. Dios se encuentra la parroquia más antigua de la ciudad, San Juan Bautista de la Navarrería. En él se... El hijo del carpintero de Nazaret no tenía ni dónde reposar su cabeza. Acaparadores. ¡Acaparadores! Beti bezala, PSOE e, eh, bere agindu. Itza eman zuen, berrikusi, behar zela, imatrikulazioen afera, eta eta gero badakigu paktuak izan direla Vatikanoarekin, pakean eh, usteko eta e, bere itxa jan egin dute. Orduan e, eh, jarritu behar dugu bortzatzen, eskatzen duguna da, ba, e, badirela mila ondare e, berrez, berrezkuratzeko, ez da posible herri bakoitzak bere kabuz egitea lehenbiziko e, epaitegian, bigarrena, e, e, konstituzionala eta gero Europan bukatzeko, naiz eta Europan eh, epaiketak irabazi, baina pentsatzea hori, estatuko e, herri bakoitza egin behar du borroka hori da, absurdoa, absurdoa da. Eta planteatzen dena da, hori gaizki egin zena, egin zela hasieratik, eta aurreko egoerari bueltatu behar da, eta gero, banan-banan, elizak eh, pentsatzen baldin badu, ondareak beraiena direla, ba, beste jendea bezala eh, eh, eskatu behar du. prozesu legal bat, eta ez, egindetuen e, moduan, e, zera, ba, ba, ba, lege e, maltsur batekin, gure eskaera da, ezin dela, E, bide hori jarraitu e, epaitegiena, baizik zera, soluzio, orokorra eman behar dela.